Kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa amezungumza na waandishi wa habari kuhusu tukio hilo la mauaji ambalo limehusishwa na imani za kishirikina. Jeshi la polisi tulifanikiwa kumkamata mtuhumiwa ambaye anaitwa Bundara Bundala Rajabu, huyu ana miaka 32 na mkazi wa kijiji cha Ndami, ambaye alijihusisha na tukio la kumkaba kooni na puani mziba mziba binadamu mwenzake pua na kwa kumkaba kooni mwanamke ambaye anaitwa Nyanda Mariam Nyanda. Huyu Mariam Nyanda ni mama mwenye umri wa miaka 87 mkazi wa kijiji cha Ndami. Chanzo cha tukio hilo ikiwa ni imani potofu za kishirikina. Ndani ya tukio hilo, kamanda Mtafungwa ameyataja matukio mengine kuwa ni pamoja na polisi kuwashikilia watuhumiwa 124 wanaojihusisha na uhalifu wa makosa mbalimbali yakiwemo ya kukutwa na dawa za kulevya aina ya bangi, pombe aina ya moshi maarufu gongo na mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku na serikali. Askari polisi pia wakiwa doria, walikuwa doria, walimkamata mtu ambaye anaitwa Masanja Masanja ana miaka 34 huyu mkazi wa Shibula alikuwa na wenzake 27 hao walikutwa na lita za gongo kiasi cha lita 61 na vichupa vingine vidogo vidogo vitano. Aidha, kamanda Mtafungwa amezungumzia kuhusu tukio la kujiteka ambalo limetokea kwa mwanafunzi wa chuo cha Katoliki cha tiba na sayansi shirikishi KUHAS ambaye alipiga simu kwa wazazi wake na kuwadanganya kuwa ametekwa ili kujitafutia fedha taslimu shilingi milioni tatu na laki tano. Mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa kozi ya famasia aitwaye Kennedy Nyangige ambaye umri wake ni miaka ishirini na Mkristo mwanachuo wa chuo hicho kwamba ametekwa na watu wasiofahamika, na kisha watu hao kupitia simu ya mtekwaji, yaani ya huyo kijana walidai watumiwe pesa ambazo ni kiasi cha shilingi milioni tatu na laki tano ili waweze kumwachia, kwamba isipotolewa hicho kiasi cha fedha basi wangeweza kumuua. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.